Nata Jesus an maja i spökbich. Katte mets mut ma jogte. Bertag de tegi mut win main, ma Dios es nande an ma ö. Ma sindech ich. ich. Mai hamat a jak. Ban kias beden, dösibts es mes an nemede. Ne sitz ö, nok skuke, ma mets mitzit. Es nettets minit de gok. Es ni anerschitets mets, es mik erstet mit ö. Mets mni haadab. Maat nes, es mni haadab du. Thomas ja so. Winsen? Get niet ni hawata mim nes. Wirchis imbat ni hawata tata tu. Jesus er Urtsi den ishtim tu getu. Urts kirsch mcha ich jat zimmer jostech. Urts kirsch mcha ich ni hawata hat de jaten. Urts kirsch mcha ich gette. Ni pun ke hach ma jostech. Pun kerst is mi weg. Gozup meet sis attet e. Nander anzup sis attet ganderit. Is de net sis attet cham. Ha kottes ishte. Net op en وينزن توك ايش تكت هذه ستيج اسم تيعي يسوس تازو يا فيليب فيليب هكيت كوك نيت متميزج اسكيان متميزج اسعج دي بتسس اسعات اسعج من دان هذه ستيج تي كوت ميس انام كوت امي دوك ايش هذه ستيج تي كاس مي بكت كو ا ايت بمس مت هذه ستيج اس هذه ستيج من دان ايت بم دان مت ا دي بسمين ان ماج جاي يهج هي غن وين ماينز دي ديوستاجيو إيت مت متأه إزي ادن سميه بتسدي بسندونب إزدي بسنقاش بتكاكي مبوك تكت ان ايت مت هديوستاج إسا ديوستاج إيت بمبوك متأه مبوك تكت مت كتسدأن هناين ومبوك تكت مت بس بسنديم يا إيش كتشياتن شدي بسميس نان ماجب هنستياتن أنام ذكدي بس سمي بوك بوكتب چوندب نندن دي بس انديم اس چوندب وانا مخجبي متكو ا نشنبت مديوستاج Undundub sibits mis am dodub mutkus mi buktibt. Es nia ishidibts ham mir ahtan ad yostech. Bajas min anamad, dundubts e, bantiets am dodub, ötskirsh.